nik pixka bat e, e, hitz egingo dizuet, e, mm, amaiak aipatu duen David Alvarezen e, e, bidetik, e, ze modu normala egon daitezke pentsatzeko irakasle bakoitzak berea ikas dezan ba, ingurune bat behar duela. Eta, ez dakit, nik biologia ikasi nuenean, nola zen, e, ba, lehenengo zelula sortzeko, elmar nutrizio dolago izena zeugan, ez dakit, e, izena ere modaz pasatuta dagoen. Baina, bueno, baina hori, e, lehenengo zelula bizial izateko ingurune konkretu bat behar zuen. Eta guk ere nahi dugu sortu eta nahi dugu bultzatu e, baldintza batzuk non bizitzea posiblea dan, non sarean e, partekatzea posiblea dan, ez da? Nire asmoa zen, e, hori, e, gaitasun digital e, hori e, erabili izateko, e, amaiak egin duen bezala, e, hartuko dut, duela amarregun hemen gurekin egon zen pertsona jakintxu bat. Eta bere harira, pues no se ha cargado esta diapositiva, pero bueno, hemen eh, eh, David pertsona jakintxoa izateaz gain oparoa eta emankorra da. Atzo e, maiteren e, ildotik eh, esaten genuen bezala, ez Eta Davidek egin zuen aurkezpen bat duela marregun, entornos personales y organizacionales de aprendizaje. Orduen, hemen izan genuen saio bat jangaut bidez eman da, orduen bere ideia nagusiak hartuta, hemen txeduzue e, bere referentzia, eh, amaiak aipatu du, eta baita ere orduan egin genuen e, grabazioa ikusi al izateko modua daukazue. Hau da, hemen Davidzen grabaketa olea definitzeko ipintzen badugu, e, topatuko duzue, berak asaldu zuen guztia. Minutu gaten jarraiko dizuet, bera, e, soinua bai, badugu? tikitik, tikitik. Oso, ole, bueno, e, eh, e, eh, txiste hau zen, ezta? Bera, hasi zen, del ple al ole, de, bueno, pues le vamos a llamar ole. Ez da ez den entzun, soinua jarrita daukagu, baina, bueno, e, txantxatik aparte, nik e, esan nahi duzu dena da, hori, e, askorentzat, e, hori, plea normala bihurtu da entzun dugulako, eta olea, izena berdin dio, horrein ba, ikusiko duzu beste bizpairu izen jarri dezaigu, eh, dezaiogukela, importantena da kontzeptua, ez da? eskola batean eh, ikasle batek ikasdezan hainbat eh, baldintza kontutan izan behar dira. Lenda da bizi, egon dadila edo egon maia, eta egon atea ondo, eta kristalak egon daitezela hotzik pasatu ez dezaten, ez da? Pues, erakunde batean ere, pertsona bakoitzak lan egin dezan, adibidez, nik lehen egon naiz e, e talde batean non e, e, jende gehiena ordezkoak ziren, ezta? Da orden e, ikastetxe batera joan eta ara azaldu ta e, bueno, ba, e, azalpen gutxi ematen dizkizutela e, ordezkapen bat egiteko are gutxiago zein gurune virtual edo ze model edo ze gauza erabili behar duzun, ezta? Eta zenbait kasutan, pues, oi, e, irizpide metodologikoak edo irizpide pedagogiko batzuk eskatzea behar bada gehiagir. Ez, dizuia esaten bakarrik ordezkapen baterako, baizik eta beste kasu batzutan, inkluso urtetarako joan da e, <laughs> hori kontatzen. Bueno, ba, David Alvarez hause da, lehen amaiak esaten zuen, amaia, ez zaitut ikusten, ba, ba, ba, bueno, Eh, aba, ah, ah, claro, horregatik ez dut ikusten. Bueno, kontua da eh, gizon honek eh, grazia asko eukitzeaz gain eta un acento andaluz de así que habla con una gracia que te pasa. Bueno, ba, horrez gain, tipua, en momentu honetan nik uste estatu mailan egin diren, e, eh, ikastaro gehienen eh, atzean dago muk eh, entzun da izango duzuen ezta eh, kurtso irekiak interneten ba bueno bera egonda momentu honetan intefen atzean egon diren ikastaro gehienetan taka taka ta bueno hurbilduko bestela ez dute tiki tiki tiki tiki, tiki. Ba, kontua zen, e, del ple alole, tiki, tiki, tiki, tiki, F11 vamos a ponerle aquí, segundu bat, Bueno, hau da nik kontatu nahi nizuenaren laburpena. E, e, bere azalpen zen, bueno, zuek zer nahi duzue, entzun ala egin, ez da? Bueno, zen bere lehenengo galdera, ikon el jedi, por si Zuen e, ikasteko iturririk onena zuen ondoan dago, eta lehen e, praktikan jarri dugu gaur lehenengo momentutik, ez da? Osea, zure arazoari irtenbidea bilatzeko e, gehien dakiena, seguro ondoan eh, topatu dezakezula, ze bera ere arazo berdintxuaren aurrean dago. Orduen, dinamika hau nik uste dut, e, dinamika honek ez dukentzen gure jefei eskatu behar diegula eta galdetu behar diegula bere erantzunkizuna betetzeko. Baina seguruenik arazo konkretuei bilatzeko, amaiak esaten zuen esala, e, bueno, ba, ondoan izango dugu. George Siemens hitz egin du lehen amaiak konektibismoari buruz bihar bi, eh, beharko duguna ikasteko trebezia e, askoz garrantzitsuagoa da gaur dakiguna baino. Za, pixka batek izan honek e, eh, e, konektibismoari buruz hitz egiteaz gain, pentsatzen duena da, e, bueno, ba, atzetik daukaguna baino askoz importanteagoa au, aurrerantza daukagu. Amaia, Euskara jatorrean, bilbokoan, eh? Amaiaren e, gardenki berdina, baina elementu bakar bat. Eh? destakatuta. Eh, gero konprobatuko dugu ia berdin etzuli dugun. Euskaraz lan egiten dugun non konexioa ezinbestekoa da naroa. Ezinbestekoa e, gutxiago garelako, gutxiago ekoizten dugulako eta ekoizten duguna normalean gordetzen dugulako eta begira zarrataka gainera, ezta. Orden, e, e, mm, are beharrezkoa goa ikusten duzu planteatzen duzuna. Osea, e, mm, gutxi bagara eta gure e, ekoizteko e, gaitasuna murriztuta badago, pues, are gehiago e, bilatu beharko ditugu konexio hauek. Xabier, ez dakit zer eman diozun? Ah, ointxe bai. Beste tipo bat, e, mm, Stephen Downs, eta e, entzuten baduzu grabazioa e, en, Davide kontatzen du oso, oso historia eh, bitxia pasatu zaiola berarekin e, ezagutza zarearen egoera bat da momentu honetan eza, gure ezagutza e, zarearen egoera bat da baina gure ikasketa guk ikasteko e, zare bat sortu behar dugu eta zare hori lehen da bizi gure burmuinan hasten da e, sortzen, baina gero sari hori seguruenik konexio konkretuak izango ditu lehen planteatzen genuen guri ondoko jendearekin, ezta? Eta e, amaiak plean jartzen zuen nortasun digitalak horretan badu e, garrantzi handia. E, ikusten baduzue e, hori jende gaztea oso e, ohitua dagoela e, gauzak egiten seguruenik ez da e, prestakuntza berezia izan duelako, baizik eta jaio diren momentutik, e, ja, ja, pues, e, jaio dira ingurune hauetan eta orduen, bueno, gu e, bezala, e, pues, e, noiz benka sartzen bak ginean, sarean, ez da, hauek bizi egiten dira, bizi egin dira beti danik, Eh, seme alabak adibidez, ezta? Baina guk ere, e, eta horretan behar bada, mm, bueno, ba, beldur edo, edo eroso sentitzen garen ingurunetik pixkate eh, mugituta, e, gero eta gehiago kontoratuko gara gu ere posiblea dugula e, bizitzea. En, en, sarean normaltasunez ezin bestean gainera. E, amaia, em, hau e, Davide jarri zuen eta eta hain, dira bitxeak e, mostru hoiek Eh, erabilitu dela. Esan egin ditugu eh, gure, gure pleak nolakoak diren, eta, eta oiek... Eh, non dugu zure... hori, esan, egin ditugu gure pleak nolakoak diren, eta orain egingo duguna, izango da, Josun eren hemen, e, tiki, tiki, tiki, ahi lamar salada, ple edizkon bakarri dauzkagu bi, katxi lamar. Bueno, ba, bi, bi baditugu oieki moldatzen gara. E, oi, mm, saiatuko gara pixka bat aratago joaten, ikus dezagun e, gure mm, pleak e, behar duela baldintza konkretu batzuk, ez da depositiba no zebe. Ba. E, mm, e, Xabier, denboraz nola nabil, badakit berandu nabilela, baina ez, ez idazu utzi e, eh, hogeta bost minutu baino gehiago erabiltzen. Bale? Jarri non bai. Zierra, eso es. Bueno, e, e, eh, eh, Davidzek e, e, azpimarratzen zuen oso gauza importantea. Formalki ikasten dugunaz gain, formal esan nahi gaur bezala egoera serio batean, eta denak, ta, ta, ta, ta. Bueno, ba, seguruenik ondokoari begiratuta, aizu, jo, eze, eh, astuna dan tipo, zeiten ari zara, ba, ba niari hemen nire plean tolatzen eta zu, jo, abaniari niari marrazi bat egiten. Bueno, ba, e, ikasketa informaloiek seguruenik, e, lehen esan dugun bezala, gure ondokoen e, vibrazioak hartuta, e, tipo jakintxu edo sasi jakintxu batek dakiena, baino ikasketa informal horrek asko balioko digu. Nik nola pentsatu, nola jakingo dut han azkenengo hilaran dagoen nire herriko e, eh, inakik, osea, orain momentu honetan zeri egin behar dio aurre eh, datorren kurtsoaren hasiera eta ba, seguruenik eh, beragandik gertu dagoen pertsona batek egoera berdintsuan ikasketa informal batekin lagundu diezaioke askoz gehiago. Eta Davidek hori xaspimarratzen zuen e, jope, eskerrak mena izan dudala hemen eh modu, ez ez zi conseguimos algo. Bueno, eh Davidene Ikuspegitik begira. Eh bueno, Davidene Ikuspegitik etien goen gerren eh, oinarrituta esaten zuen. bueno, gaur egun eh, ezagutzaren gizartean eh, bizi den eta lan egiten duen pertsona batek kapa ezberdinetan mugitzen da bere ezagutza. Petro zuen e, kipula moduko hori bezala. Hauek asmatzen ari ziren tramankulu bat, gero gero kontatzen, gero kontatzen diguzu. Bueno, ba, e, tipularen e, kapa hoiek e, e, maila ezberdinetan daude, ezta? Dimentsio pertsonalean ni ari naiz ikasten gauza bat, baina nire ondoan lantalde batekin e, elkartzen naiz. E, nire paralelo, edo nire ziklo, edo nire... Eta e, horrez e, gain, nik nire lankide horietatik aparte, ba, badut nire ikastetxan ba, proiektu formal batzuk. Ba, egin behar dut, el, e, proiektu kurrikularra, proiektu e, ikastetxaren zentu, hain behar dut. Horrez gain, gure e, jakintza mugitzen da beste esparru batzutan, ezta? Karo, ze, ni, e, nire ikastetxetik aparte mugitu naiteke Eh, jakintza duen beste pertsona batzuen gana informalki nola baita, ez da, ez da, jo, ba, ez da ikastetxan bakarrik eh, egon behar nahi zela, eh, mugak izango ditu, batez ere nire zuzendari oso zorrotza bada, baina mugitu gaitezke aratago, ez eta gero, nirgandik urrun dauden adituak ere kontaktatu ditzaket, Adibidez, balizai jarraitzen baduzu ikusiko duzu oso pertsona jatorra dela eta zein gauzari erantzuten saiatzen dela. Hori bai, ez momentuan bertan, eh? baina alduen momentuan. Eta bukatzeko e, badaude beste zare informal batzuk eta naroa ez dut horretan e, tematu nahi, baina seguruenik, osea, e, E, gurekin ez egon arren, egon daiteke zare mm, likidoago bat non gure jakintza partekatu dezakegun, eta e, nola bait, e, en grafikonek adierazten du, no estamos solos. Osea, egon ni nire ardurari egin behar diot aurremen, baina baditut kapa batzuk, kapa ezberdinak, non nik ez dakidan atopatu dezakedan. Bale? Bueno, if, uh, eh, 14 principles of the future organization, uh, uh, for the future. Uh, justo kasualidades, ez dira bi, iru hilabete izango, uh, Xavier egon zen honen aurkezpenean Madrilen, eta ja ez da bakarrik irakasleak banaka daukagun ardura bat, baizik eta dinozu, bai barkatu? Hain, ez da ez da nire apotxentzun dudan, eh? No, e, bar, e, pentsatu norbaitik hitz egin nahi zuela. Em, em, Madrid e, Madrilen aurkeztu zuten erakundeek la ardura ere nola ikasten duten bere langileek eta nola ikasten eh, duten erakunde hoiek. Eta erakunde hoiei deitu diote em, organizaciones educativas digitalmente competentes. e, saiatu naiz eh, erderaz dagoenaren inguruan eta kolore beretsuan no el mismo baina bueno ba pizka bat ikusten duzu e, eh, erakunde hauek badituztela hainbat radio hainbat e, lerro dituzte bere e, ezagutza kudeatzeko eta beretzat dauden pertsonen ezagutza kudeatzeko E, ez noa irakurtzen hau ere bestela hasi gaitezke, bitu, ondo den pieza el uno. Prácticas de liderazgo y gobernada, prácticas de enseñanza, desarrollo profesional, radio bakoitzean topatu dezakegu e, definizio bat non gau e, elementu hori ere kontutan euki behar dugu. Ikasten duten erakundeak behar ditugu, guk erakunde horietan ikasi nahi dugulako, osea, ez, da, gutxi, ez da, eta erakunde hauek momentu honetan, bueno, ba, zuen ikastetxetan gertatuko da. Osea, ja, e, ezin dugu esan, e, lehen e, kipularen muinan jartzen genuen bezala, momentu honetan, bueno, gure ikastetxeko ikasleak mugitzen dira e, ikaskita bidaia dela edo e, interkambio bat dela edo beste mugimendu bat dela E, edo euren gurasoekin, edo euren lagunekin oporretara doazela, ja guk e, e, egin behar duguna da modu irekian jakintza hori zabaldu, eza? Peter Senge, amaia ez dakitea aipatu duzun, baina hau ere, hau ere tipo zera da, ezta? Eta hau saiatu zen enpresetarako ikasi behar duten erakunde horiek definitzen, ezta? Eta orduen honek esaten zuen, ba, erakunde hoiek izan behar direla eh, eh, talde bat, non, sortu nahi dutena eh, sortzeko gaitasuna, etengabe hobetzen duen talde bat izan behar du, ez da? azkenean gure eskolak, gure institutuak gure ikastetxeak ere, ostras, jarri behar dira horre etengabe hobetzen, batez ere, aurren ditugun eskamutilak, pues, e, egoera ezberdin eta, ba, segundu bat pasatuko naiz zengeren e, barkatu. E, mm, mm, mm. Bai. Bueno, zengeren e, ikuspuntua zen, azken batean ikasten duen erakunde batek praktika berean edo, edo arazo berdinei e, aurre egiteko komunitate bat dela. Eta komunitate horretan, Bueno, zen genekin nengoen orain. Eh, esaten zuena zen, eh, pertsona hoiek arazo bati aurre egiteko planteatu beharko dute nola bilatu irtera, ez Kasu honetan esaten genuen, eh, Euskaraz lan egiten duten irakasleak oso material gutxi daukagu, Eta nahi duguna da, gure klaseak e, duintasunez beste eh, pertsona batzuekin kontaktatu eta haien e, lana partekatu, ez da? Guk gurea partekatzen dugun bezala. Bueno, em, e, e, ardura hori duten pertsonei e, duela gutxi e, eskolartik izeneko erakunde batek e, antolatu zuen e, e, ikasar bat. Ez dakit entzun da dukazuen. E, eskolartik osoena dago nor, en, eh, ikas, zenbait telefonika e, den diru laguntzarekin hainbat aditu hartu zituen eta e, prestatu zuen ik, nik ikastaro majo bat non irakasle hauek ematen zituzten pista batzuk eta gero batez ere, pues, eh, gaur egingo dugun bezala, e, irakaslei eskatzen zitzaien, bueno, ba, orain zuen praktika pixka bat e, e, aztertu ezazue. E, honek ere Stephen Downs aipatzen zuen, hau da e, Pepe Arjona, e, e, berak esaten dio, primo, hola, primo. E? Ple bat e, komunitate batean murgiltzearen bitartez ikasketa suspertzeko diseinatuta dago. Amaia, mesobra komunitate batean, N bat, hori da itzulpen automatikoa egitea gati. Mm, Stephen Downs honek esaten dena, ahi ba, nire plea zertarako demontre da nire komunitatean espada txertatzen, ez da? Eta orduen, e, guk gure plea difenitu dugunean, pentsatu behar dugu hori ingurukoenarekin uztartu behar dugula. Ze esperientzioa izan da hemen talde honetan bost izan gara, bakoitzak e, idea berdinetik atara dugu, punta batetik ez da, hori e, Josune jarri duen e, multiple, Ba, hori, e, azkenean gure pleak espadu e, tokia topatzen inguruko enplearekin eta espadu horrekin e, enkajatzen, pues akabo. E, Linda Kastainia ezagutzen? Jode, Davizen laguna ere bai. E? Make bai. Bueno, ba, e, e, e ikastaro berean e, Lindak ere ematen zituen aholku batzuk txertatu al izateko. Zure plea e, eh, ole horretan. Eta berak hitz egiten zuen una eskuela que aprende, ezta? Eskuela, instituto da bakoitzak eh hori. Orduen, claro, e, eh, erakunde horrek berezitasun batzuk euki behar ditu. Eta horra azaltzen zen berriro ere Petersen ge ospetsu hau. Eta honek esaten zuen, aiba, nola lortuko dut nik nire erakundea e, transformatzea, ardura gutxi bagen eukan, Euskaraz materialak sortzearekin, orain bakoitza gure erakundean, hasi beharko da hemen ukabilkadak ematen, e, suspertu dadin erakunde hori da, aizu, aizu, a ber, pentsa dezagun guk e, gure, e, gure taldean, e, sortu behar dugula modu bat, non pentsatzen dugu denok batera eta denok elkarrekin eta denok bere beretsuarekin ikasten ari garen. Bitu, e, mantendu dute eh, erderazko bertsioa norbaiteke eh, nire itzulpen ez badu ondo ikusten begiratu dezan <laughs> erderazko jatorri ez da. Eta hori, esaten zuen, bueno, bos, bos gauza pentsatu behar dira. Pentsamentu sistemikoa, gero, gero bakoitzak ere, e, domenu pertsonalean e, zaindu beharko du, gero oso importanteak dira eredu mentalak, eta horretarako eh, eh, iratxek eh, erabiltzen dituen irudikapen noiek, ez da mental horiek oso importanteak dira, Ezin bestean ikuspegi partekatu bat eraiki behar dugu, zeren, karo, nik ardura badut nire musikako, parkatuen aroa, zurekin ari nahi zartzen, ondoan egon garelako, baina mm, beste norbaitekin sartu ninteken ere. Claro, ni ari naiz, nire ikuspegia defendatzen, baina e, e, ikastetxe osoarena ez badut ikusten, taldean ere asaltzen zen. Nik nire gaian, musikan, sekulako gauzak egiten baditut, baina gero e, ikasle hoiek e, urrengo klasera doazenean, ez badute e, irizpide berdinekin jokatzen, akabo. Eta gero, e, talde horrek planteatu behar du ikasketa bat e, behar duela, ez da? Bueno, e, begiratzen ari naiz denbora eh, pasatzen ari zaidala eta e, mm, gauza asko e, kontatu eta batez ere gauza asko proposatu nahi dizizuet. Hau da David Alvarez, lehen esan dugun e, gizona, eta mm, e, bere planteamentua da, bueno, artefaktuak sortu ditzakegu. Lehen esaten zuen e, amaiak, nik nire plean, nire plean erramienta batzuk ditut, baina erramienta horiek artefakto bezala erabili ditzakegu adibidez, blog bat, jode, ba, blog bat azkenean da, eh, testu bat idatzi, eta egunetik egunera e, sartzen joan, ezta? Bueno, baina blog bat bihurtu daiteke baldin eta komunitate horrek hor islatzen badu bere informazioa, bere kezkak, bere e, iniziatibak, artefakto bezala ulertuko luke em, e, Davidek, ezta? Artefakto bat sortu dezakegu eraldatzea eta partekatzea erresteko, ez da? guk, ez eh, da dugu, haiba, eh, nik nire bloga uki dezaket, eta ez da idea txarra, baina nik nire blogan gonbidatu ditzaket lau bost eh, lagun, edo nire bloga baino ikastetxeko bloga sor dezaket, eta horrek badu ahalmena eraldatzeko eta parte hartzea erresteko, ez da? Eta nik iritsi nahi nuen tokia, Eh, hause da. Ikasten e, ari den pertsonekin osatzen da ikasten duen eskola bat, ez da? Orduen, eh, guk nahi badugu gure eskola, gure institutua, gure erakundea e, ikasten joan dadin, lehenengo ikasketa egin behar atzo maiteka aipatzen zuen, eta iratxek esaten zuen. Bueno, claro, nork bere ardura da e, ikastea eta ikasina ikasi nahi izatea, ez da? Baina e, guk orain trasladatu nahi duguna da e, e, ikasteko nahi hori beste erakundetara. Barkatu idazue, em, Davidek jartzen zigun adibide bat, e, berak antolatu zuen lehenengo mok e, masif online e, kurso ireki hori, bueno, ba, zenbait tokitan sortu zutela adibidez Bilbon. Ez da kasualitatea eh, Bilbo da zitze baina, bueno, ni nola Bilbon egon nintzen, baina antxe esaten zuen. Osea, e, mm, hauek antolatu zuten mila eta piku ikasleren e, e, ikastaro bat, online, eta gero, e, hoiek tokiz toki e, elkartu ziren, bai, hor ikusi duzu bilbokoak, ba, ez dakit, e, hor dozena, dozena terdi dozena bat pertsona. Osea, que, ikasketa bera e, eraman gaitzake gaur hemen irurogei pertsona izatera, baina gero ez, aiba, Da zerretik bost ez dakit non, amar ez non, amabo ez dakit non, praktika konkretu batekin, musikako irakasleak leku baten, matematikakoak bestean, osea, praktika konkretuetara egokitu behar da e, gero ikasketa hori, ez da? Eta momentu honetan, zaila bada ere, baina, bueno, errestasun gehiago dauzkagu duela mar urte baino, duela hogei urte baino, berroa da diru gutxiago, Baina, bueno, eta, eta guk praktika horiek e, e, bertaratu ditzakegu e, leku konkretu batean, ezta? Ikasketa gertakari soziala da eta gizartean gertatzen da, ezta? Baina horregatik hori ekintza kokatu batean gertatu behar da. Adibidez, oso interesgarra izan daiteke pleari buruz hitz egitea, baina musikako irakasleak beharko dute beharko dute euren pleari buruz hitz egitea e, eta, eta praktika konkretu batzuk izatea. Ari naiz hemen topatzen tin, tin, tin, tin, tin, segundu bat. Begira, e, Twitterren e, nengoen eta aipatu diot e, em, em, naroari bideotuit, esan dugu Maria Jesus, ezta? Bueno, Eh, nik ez dut topatu pertsona eh, hobeago bat hain denbora gutxian, hain ondo azaltzea zergatik egin behar den hau. Eh, ez daki dena da, zergatik ez den entzuten. Nombare camino. Bai, Néstor, ez da bat eh? Esto es un videotweet. Eh, en las jornadas de música, eh, por si hubiese todavía algún profesor o profesora de, música que no usase la nube y las redes sociales, ¿qué razones le darías tú para que se anime a su conocimiento en la red? Bueno, primer consejo, compartir para enriquecer, para eh, que el repertorio de materiales musicales sea cada vez mejor y más accesible y luego para estar en comunicación, para estar en contacto. Necesitamos estar unos con otros, ayudarnos unos a otros y crear una comunidad educativa de música mm, cada día más rica. Y has dicho que si alguien no encuentra una cosa, va, pone en Facebook y uno dice, oye, ¿y por qué no sé qué? Y, resulta que sueles encontrar gente que colabora con esa iniciativa. Eh, yo he puesto todo lo que he podido, porque desde que empecé siempre he querido compartir, era ya como una obsesión, porque me ayudó mucho la red, internet, porque además ha habido un antes y un después eh, en las clases de música desde que está Internet y la web 2.0. No solo por el material multimedia, que es lógico que, que, esté ahí un antes y un después, sino porque se ha visto el gran trabajo que se hace dentro de las aulas de música. Antes éramos invisibles, ahora somos visibles y, bueno, y a mí me da muchas satisfacciones porque he conocido a mucha gente maravillosa que tiene ganas de hacer las cosas bien y que entre todos creo que estamos mejorando la educación musical. Pues para Néstor y para otra gente que estáis en la red, ya sabéis. Baite baliogarria ikusi duzue e bere bere jarreran bere bai dago eh, dago eh, estatu espainiarreko espainiarreko eh, mapa bat ez? Eta klikatzen duzu autonomia arkidego bakoitzaren gainean, eta adibidez, EAen gainean klikatzen dut, eta gertzen da Maria Jesusena. eta gertzen dira beste mila. Eta, claro, bai. nire zalantza da, ni izan bar naiz Maria Jesus, Euska, es. Euskal Maria Jesus, zu izan zaite naroa. Ez, baina, gertu dira zu, esan nahi duena. Oso ondo. duena. Euskal komunitatean, nik erabiltzen dut Maria Jesusena, baina ezin dut erabili zuzenean kritikotasun esartzen ditu dalako bere ikateak, eta nire lehenengo irizpidea da, erderaz dagoela. Bai. Pasatu, pasatu zaizu inoiz hori eh, gauza bat egitea, zen material polita eta, ah! Erderaz dago, edo nik hartu dezak, el, el, txakatxa del tren, dago Maria Jesusena, el txakatxa del tren, baina Bai, maite saitu eta bestia daukagu bai. musikako irakasleok partituran txirulalako, baina igual ez daukagu eh, kolore, kolore eta guztu guztiak. Bai. Eta bai. ikasleek nahi dut abesti hori. Bai. bai, bai, baina galdera beste ontzat ere, ba, oza, ba, galdera edo gogo eta ez da, osea, Maria Jesus honek bai, berak eh, topatu ez duena saiatu da sortzen eta saiatu da konektatzen jende ezberdinarekin. Iniziatiba pertsonala, nala, eh? baina seguru mm, bati baino gehiago hori pasatu zaizuela hori ere, ezta? da? Mm? Eta berak berea jarri du, eta, bueno, e, e, naroa, etzaitezu e, naroa izatetik urrundu, eh? E, bukatzen dute e, honekin eta jaitza ematen dizuet hemen esaten du berdinen arteko ikasketa esperientzien elkar trukatzea gatik dator, ezta? edo gertatzen da hemen ere, in e, e, Josune, e, komentatzen duzu pixkatxo bat gure taldean pleari buruz eta plearen gogoetari buruz elkartrukatzearen hori? Prezio berean, eh? El, el, nola, e, egiten egon gara pleari buruz eta pleak e, zer e, e, e, aportatu dezaketen, ez da, nork bere egin dugun gogo edo petrok. Petro, jope, ez dut oso zertaz E, eh, pleari buruz hitz egiten egon bai. garenean esan dugu ze on, ona izan daiteke beste ontzat, nik, bai. ni, oza, ah, nire gogo... Bueno, bai. alde batetik plearen definizio egitea eta pixkat jakitea ba, ze baliabide zetrazen erabiltze ditugun, ze ere mulantzen ditugun, ekintzak eta ipatu dana, eta gero bakoitzak evidentziatzea hor barruan zer egiten duen. Gero, ba, ikaslei begira ere, esatea, bueno, ba, plea da, definizio bat edo horako irudikapen bat, baina hor bertan gero zer egiten dugun gauza konkretuetan adieraztea ere bai. Ba, ez dakit, informazioa bilatzeko nik egite ditut pauso hauek eta erramenta hauek, mhm. eta evidentziaren bat euki nola egiten deten hori. Ikaslei bai. begira ere, ba, pixkat, eh, ba, horretarako traifeko ez dakit, erramenta bat erabiltzen badezu, hor irudikatu edo jarri jardueraren bat edo giren bat edo zerbait, bai. ikusten dana zuk zer egiten dezun, eta pixkat beste ere eredugarri izan daitekena, ez? Bai. Edo komunikatzerakoa, sare sozialetan hau egiten dut, eta pixkat irudikatua, ba, e, tweet bat, edo ez dakiz bat, hola, bai. e, ere muak pixkat e, metakognizio alde horretatik ere, bai ikasleak edo bai irakasleek mm. ikusteko... Bai. Osea, parteakatzeak bi helburu ditu, ezta? Euskaraz e, utxune handi bezala daukagun e, falta hori betetzen joatea, tantxaka bada ere, Baina gero beste gauza bat oso importantea da, bueno, ba, nik hau egiteko e, erabili dudan prozesua eta egin dudan bidea beste batzuentzat argigarri izan daiteke. Hori komentatzen genuen, e, ikaslei edo, edo irakasleoi gure pleari buruz gogo eta egiten laguntzen digutenean, jo behar bada ondokoa konturatzen da, ahi balamar, Eta ni nola ez naiz konturatu zuk egin duzu nau nik ere egin dezake dela honetarako edo hartarako, ez da? Orduan, nik uste, eh, elkar eh, trukatzeak balio erantzi hori daukala. Ezin bestean, e, e, euskaraz materialik ez badago, pues, bueno, bueno, gutxienez bat egon dadila nirea, venga. E, e, e, eta ondokoarena bi eta bestea hiru, ez da? Bueno, ba, hiru gutxiago falta dira e, itxaso osoa betetzeko, ez da? Bueno, e, erronka hau oso handia da guztiontzat, erakunde guztiontzat, eta e, ezagutza kudeatzean datza. Bai, e, amai eskerrik asko, etxan zene pasatzen nahi, ez, karo, josi, bestela, e, ez dut esango ni baino lehenago nor pasatu den, baina, e, e, <laughs> Baina kontua da, gu momentu honetan e, euskaraz lan egiten dugun pertsonak eta, eta euskaraz irakasten ari garen zareten, ni ez nago irakaskuntza zuzenean, baina bueno, irakaskuntza gertu nago, e, mm, gure e, ezagutza partekatzea eta ezagutza horretan e, mm, gauza berriak sortzean datza nik uste dut, erakunde bat badina euskal irakasleak, nola baita esateko, ez erakunde e, gaseoso horretan, gure ezagutza partekatzea eta gure ezagutza ondo antolatzean datza, nik uste dut e, erronka handia, Eta hor, em, Davidek esan zuen, el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es el que no, el que no se sabe que está. está. Adibidez hori, ple, batean jartzen badugu, ba, eh, oso importantea da besteok e, nik dakidana jakitea. Em, eh, David jartzen zigun, eta gero nahi baduzu hemen ikus dezakezu eh, adibide bat, ikastetxe bateko neska bat joan zen, eh, Maria Eugenia Pérez joan zen ikastaro batera, أن ikusi zuen da liluratuta gelditu zen eta ikastetxera bueltatu zenean izan zuen, aizu, zergatik ez dugu hau hemen egiten? Eta orden anaz izan e, iskanbila, ikastetxorretako iskanbila hasi zen pertsona behar bada ba, hau sutsua, gaztea eta ideiaz beterik etorri zen, baina pertsona horrek nola nolabait eraldatu zuen ikastetxe horren eh, egoera da lan egiteko modua. E, oso polita da, eh? behar bada esango ez, ah, hau, hau ipuin bada, hau nirean ez da gertatuko. Bueno, azkenengo gomendioa. E, ozenki lan egin, e, nire inglesa galdako da, eh? Osea, oso azento txarra daukat. Working out loud. ingleseko eh, maite zegoen hemen, eh? nola esaten da ondo esan da. E, ingleseko norbait badago, eh? Jai, oso zera inglesekoa. Working out loud, learning out loud. Osea, que lehen esan badugu learning by teaching, Bago izango litzateke learning outloading, ez Osea, e, eh, karo, e, eh, eh, ez, ez dezagun bakarrik denbora guztian pertsona bakar batek hitz egin, ez da? Osea, nik bakarrik hitz egiten badu, akabo! Ba, jode, aspertuko zarete honaino, eta e, diskurtso bakarra egongo da. Baina behar bada egiten dugun lana, pixka bat, ozenki e, e, eta partekatzen egiten badugu, ba, horrek izango du e, komunitate e, komunitate garrantzitsu bat non e, kolaboratiboki ikasten dugu gehiago. bueno, e, e, ez dizuet e, Davidzen gauza gehiago kontatuko, zeren e, e bera gero, ple e, horren definizioa haman komuna egiten zuen, eta e, erakunde horiek nola e, ziren, Mm, e, e, nola ziren e, hori zer egin behar zuten ikastegon ere proposamena azkenean datza takatakatakatakata beitu amar minutu ez ditu danak kanbaz delako honekin planteatzen izuen erakunde batean non informazioa E, komunikazio eta materialak sortzea plearen hiru elementoak lan egiten e, dute, nola hobetu dezakete e, eta honetan datza proposamena, nola hobetu dezakete bere lana elkarrekin azterketa ginez. Xabier, E, erakutsiko dizue tresna eta zuek ikusi nahi duzuen erabili ala ez, ezta? Ez ez orain, eh? Bueno, e, pentsa e, hemen zaudeten pertsonak erakundez berdinetan ari zaretela lanean edo erakundez berdinetan e, sartu zaitezketela. ABP edo e, arazoetan oinarritutako et, e, metodologia gela bereko eh, jendeak ziklo eh, batean, departamentu batean, edo informalki lanean eh, ari den erakunde batek, izango luke, behitu, kanbas deitu diogu honi, tiki-tiki-tiki-tiki, ba, adibidez, asmoa zen, erakunde horrek dituen berezitasuna jarri, ni ari naiz lanean e, zeigarren mailako ze, irakaslearekin. Eta erabiltzen ditudan baliapideak dira, mudel eta edmodo. Bueno, gure informazio iturriak hauek dira, edukiak sortzeko hau erabiltzen dugu, gure e, personal learning e, network, gure komunikaziorako e, sarea hau da, eta behar hauek e, ditugu momentu honetan, ez da? Pasua zein izango litzateke, gu hau gara, guk hau daukagu, baina nola nahi genuke lan egite. Eta pixka bat e, ez dizuet esango amets egin, ez dizuet esango pentsa dezazuen e, eh, ezinezko egoera batera pasatzeko, baina bai, ez da, mm, garena eta gauden puntutik joan gaitezken batera joatea. Eta orduen, amaiak aipatzen zituen hiru elementuak eh, hartu ditzakegu. Ez ze informazio iturri hartzen dugun, ze erabiltzen dugu edukiak sortzeko, eta zer erabiltzen dugu gure arteko komunikazioa e, eragiteko. ezta? da? E, apuntatzen dugu, hau egiteko posiblea daukagula, behar bada bakoitzak bererak kundean, baina akaso gaur arratsaldean eh, dagoen beroarekin ez duzu ondartzara joan nahi esaten zuen, aizu, ba hartuko dut nik hau, eta, bueno, ba, e, nahi baduzue, gogoa baduzue, zuen, zuen ikastetxerako erabili nahi baduzue, hortik deskargatzea daukazue, eta esan, eh? e, plearen hiru elementu horiek gure olea bihurtzeko nola egin dezakegun gogoeta eta mm, demagun e, e, e, horrekin e, pistak dituzuela e, zuen lana hobetzeko eta nik eskerrak emateaz gain bakarrik esango dizuet eh 46 e, e, esango dizuet material guzti hau eh e, aurkezpenean daukazuela eta askoz gehiago, askoz gehiago e, e, blogean e, aprendizaje eta e, berak e, lan egiten duen e, konekta amairu e, e tokian. E, nik ez, eskerrak emango dizkiot eta bizi, eta eskerrak emango dizkiot ere duela amarregun hemen gauza hauek azaltzeagatik eta partekatzeagatik. Xavier. Ez badi da zuetxa lo tienes nahi xixinten. Eta,